簡単なことじゃそこのお友達と仲良しさんになれば契約してやろうそうじゃな差し当たり笑顔で握手でもしてもらおうかの Simpel a j Oke okay ya teman-teman, selamat datang di mana Manakemia part ke-26 kalau ya 26 kalau nggak salah ya. Oke, kita langsung lanjut aja ya teman-teman. Di sini kita ada hari libur, hari libur dan seperti biasa ini kita bisa lanjut cerita kecuali ada Siniki ya. Siniki nggak ada ininya, nggak ada ceritanya di sini. Terus si Jess juga nggak ada teman-teman ya. Si Jess juga nggak ada yang ada itu si Pamela kalau nggak salah yang Pamela itu Nah kalau yang Pamela itu Pamela has gone back. Nah ini yang ini ya yang kasus yang perpustakaan di part ke-22 bisa lihat di sini Sensei nggak ini ya nggak ngelanjutin temen-temen. Tapi mau ngelanjutin yang si Roxis nanti. Di sini ada tiga berarti tinggal si Play, si Roxis sama si Anak ya. Sensei mau ini ya mau ngelanjutin ceritanya si Roxis Oke Selamat menyaksikan ya teman-teman Ohayo Ya masih kesel dia ini, ini kelanjutannya yang part kedua Yang tentang si Roxis dibantuin buat inuin mana ラプテンマンな出ていっちゃいましたねまだ怒ってるのかな怒らせるようなことしたの怒らせたようなそうじゃないような事情がありそうねほらほら遠慮しないで話してみなさいって、 <laughs> 実は begini sebenarnya oh diceritain oh dibawa sama teman-temannya 本当にマナと契約しようとしてるベイン君の言った通りだねほほうこれは我々も協力しないわけにはいくまいあのでも怒られるから 協力すると怒られるんですかうん前にそれで難しいわね複雑な男心というやつだなそれじゃどうするほっとくほっといてもロクシス先輩一人で契約できるとは思いませんし。 あんた何気にきついわねとりあえずデイン君はもう一度お話ししてみた方がいいんじゃない disuruh si e n n y a bicara lagi sama si Roxis. Oh minta maaf. Mau minta maaf. 私たちはマナの方に話を聞いてみます。ペイン君頑張ってね。 Oh, di sini ngobrol dulu ya teman-teman. Teman-temannya. Nanja, mata yatsu no nakamaka. Hai. Ano どうせ契約がどうこういう話であろまったくしつこいの別にいいじゃない減るもんじゃなしそうは言ってものあやつをからかうのが今のわらわの楽しみじゃし ああその気持ちはよくわかるだが物は考えようだ契約すれば毎日好きな時にからかうこともできるぞおおそれも一理あるのそれじゃあ待て待てせっかくじゃし最後にもう一つオ、okay, Oke, di sini di akademi. Mungkin ngejemput si Roxis kali ya teman-teman Oh di ke resource center Ternyata Roxis ada di perpus Sekarang dia lagi ada di perpus teman-teman Uh, Oh langsung nembus pintu pro, fan-nya. Oh di sini ada Roxis-nya. Oh Mata kimi ka <laughs> Ada Roxis pasti marah ini. Matte yo, sagashite tanda. この間のことを謝ろうと。謝る？なぜだ？なんでって怒ってたから。それだけか。怒らせた理由もわからず、ただ謝るのか。だって 心当たりがないし私はそもそもお前の全てが嫌いなんだ dari awal si Roxy emang benci dari awal 優秀な錬金術師の子に生まれその才能を受け継ぎ苦労もなくこの学園に入り妬まれて恨まれて当然だろうそんなこと言ったらロクシスだって名門の錬金術師の一族だって私そうだな 確かに名家だ過去には優れた錬金術師を何十人も輩出しただがここ100年まともな錬金術師は一人として生まれていないたった一人の跡取り息子もマナとすら契約を結べない半端者だ学園に入るにも何度も受験でつまずくような落ちこぼれだ これ以上付きまとうな待って僕もロクシスのこと知らなかったけどロクシスも僕のこと誤解してる <laughs> 誤解僕は父さんの顔だって知らないし話したことだってないこの学園に来る前は得体の知れない子だって周りの人からも嫌われてた何年も山奥でひっそり暮らしてたんだサルファと2人で それでも君にはマナと才能がある周りから過剰な期待をされることもないだろうロクシスには家族がいて帰るうちがあるじゃないかなのにそんなだがやっと見つけた Oke, okay, Pamela datang. あびっくりした <laughs> その非常識な登場はやめてくれそんなに驚かなくてもそれよりロクシス君を呼びに来たのよ私をマナが契約してくれるって早くしないと気が変わっちゃうかも <laughs> 本当かすぐに行く Oh ini ada yang direncanain pasti sama teman-temannya. Oke ini sama teman-temannya nggak tahu ini digimanain. Oh langsung ke sini ya teman-teman. Tanya. Ah, kita kita. Wadashi no 契約本当に言えと。慌ておって可愛いの。お友達も来たようじゃな。さて それでは見せてもらおうかの見せる何をなんじゃ聞いておらんのかやっぱいきなり走り出しちゃうんですものロクシス君の慌てんぼそれで一体何を見せろと簡単なことじゃそこのお友達と仲良しさんになれば 予約してやろうそうじゃな差し当たり笑顔で握手でもしてもらおうかの ya simple a j いやいや握手するのではなく満面の笑みを浮かべてたゃぞ <laughs> 他のことではダメじゃ譲れんの 考える時間をくれ Oke, okay, Rockies butuh waktu di sini. Oh, satu jam kemudian. Oke. Okay. でますね Oh m i k i r n y 迷い苦しむかもよいがさすがに見飽きてきたのそろそろ帰るか待って待ってくれねえいあはい手を出せ Aduh, perbaikan dulu dong. <laughs> ya, salaman dong <laughs> perbaikan. <laughs> Dipaksain. Ini sambil ngambek kayaknya. Mate, so datta ka Oi! Jodan ja. Hore, shikou yoru ga ii. Oh, sekarang Roxis punya ini ya, punya kontrak. Oke, okay, sekarang Roxis punya kontrak mana sama mana cahaya? Korega. マナの思ったより住み心地は良さそうじゃのしばしよろしく頼むぞおめでとうラクシス君これで貴様も一人前の男だなおめでとうああありがとうおお言い忘れるところじゃった おおぬしとその男は仲良しさんになったんだだから喧嘩はいかんと <laughs> 仲違いするようなことがあればすぐにでも出ていくからねおあそんくわるかもしれ改めてよろしくいや私は もちろんこちらこそよかったわねすっかり仲良しさんみたい mungkin karena ya gitu deh si Roxis. Kebanyakan ini ya Kebanyakan mikir kali Oke, tadi cerita Yoxis Oke dan Roxy sekarang ya. udah punya mana dan udah eh, punya ilmu mana juga ya. Oke teman-teman kita langsung lanjut ke liburan kedua Oke kita masuk workshop dulu Jangan lupa di save ya teman-teman Oke okay. Kita save dulu, jangan lupa di sini. Oke, okay, teman-teman, jadi di sini udah ini ceritanya. Kita langsung lanjut aja biar gak lama juga ya, teman-teman. Oke okay deh, langsung lanjut ke ceritanya si nih ini aja deh si play jadi mau lanjutin si play nanti si fan-nya ini ya jadi partnernya si Play Senpai. Oke deh, kita langsung aja ya teman-teman. Ini bisa lihat di part ke-22 ya teman-teman. Jadi ini nanti di skip. Oke. Cekidot. Oke okay, ya teman-teman tadi itu ceritanya Play kalian bisa lihat ya nanti di atas nantilah ya di part ke-22 Jadi sekarang kita terdaftar sama Play itu jadi si pembela kebenaran ya baru daftar Tadi itu ya kita langsung aja ya teman-teman lanjut ke cerita selanjutnya. Di sini. Oke deh, kita langsung lanjut ke cerita yang lain ya, teman-teman. Di sini jangan lupa untuk di-save juga ya, teman-teman. Ini belum ada pertarungan-pertarungan, jadi untuk cerita-ceritanya dulu di sini ya. Oke, kita save dulu. Oke deh, sekarang ceritanya anak. Jadi cerita yang pertama itu ya gitu ide ya, yang kata si Ana mungkin dianya salah paham karena dibully, tapi sebenarnya enggak. Oke, langsung aja ya teman-teman. Cekidot. Hai, ah, Oke, lagi sepi ya di sini, lagi di kampus ground. Hmm. Oke di sini lagi santai. Oh di sini ada anak yang lagi latihan ya, teman-teman. な時間に何を剣の稽古です毎日やらないとなまってしまいますからおおラギハンラティハン t i h a n tiap h a こんな朝早くに毎日毎日この時間ですよ。それに早朝以外は錬金術の勉強で忙しいですし。はあ、偉いね、アンナは。 <laughs> そんなことないですよ。Murid t e 先輩こそ こんな朝早く起きて自習なり訓練なりをしてるんじゃないんですかああいや今日はたまたま早く起きちゃっただけでえそうだったんですかそれは普段真面目に勉強してるわけでもなく自己鍛錬を積んでいるわけでもない 輩リオに何でも殺すけど気弱そうだし性格も暗いしこのままでは自堕落な人間に学園も卒業できるかどうかたとえ卒業できても生活力もなくそうなると行き着く先はああいけないこの人は私が助けてあげないと <laughs> Kayaknya salah paham lagi ya di sini si anaknya. Teman-teman. それじゃあ僕はそろそろ先輩一緒に稽古をしましょうちょうど相手が欲しかったんですえでも僕剣術なんて <laughs> 一から鍛えてあげますからそうですね竜の墓場あたりまで行ってみませんかお h けたかドラゴングレップやでし a ね。僕は構わないけど <laughs> では早速行きましょう今すぐ行きましょうさあ Oke, teman-teman kita langsung ke Dragon Grave di sini. Mana Dragon Grave? Ini yang Bone Grove kali ya teman-teman. Kita cek dulu. Oke. Kita cek Ya, kayaknya bukan di sini ya, teman-teman satu lagi berarti Heaven Run ya kita cek di Heaven Run. oh di Heaven Run ternyata teman-teman sate jumbi wa ii desu ka jumbi te nan no kei no keiko ni kimatte masu sa honki de uchikonde ikimasu yo Oh, latihan pedang. Matte, Anna ga honki dashitara shinjau tte. <laughs> Naruhodo, なるほど、確かに。 ねだからもっと基本的なことからそれでは私の稽古になりませんああそうだねではこうしましょう実践の中で私の動きを学んでください幸いこの辺りにはモンスターもたくさんいますしああそれならって2人ではい 普段は一人で行ってますし問題ありません berdua di sini ya ngelak mau ngelawan monster. Nih Pain tuh terlalu merendahkan kali ya, merendahin diri. Oh dan ternyata kita berdua teman-teman beneran berdua. Oh wow wow wow ya udah deh nggak apa-apa. Ini ada musuhnya ini. ini harus kemana sih sebenarnya? Oh cuman di sini doang kita ngelawan monster di sini. Coba bentar lihat di memo handbook memo. Oh cuman ngelawan tiga monster. Oke deh langsung aja ya teman-teman. Oh cuman satu. Tapi enaknya di sini si anak tuh punya ini nih. Oh, udah biar dibantai sama si anak doang. Oke langsung si anak tuh ya gini ngabisin AP ini mah sendiri dia mah terlalu greget terlalu OP oh ini nih ini si Fate Rising Pilar aja lah gak mati ah mati ini gampang ya teman-teman untuk ininya Oke kita langsung aja bantai Udah ini mah musuh sendirian sama si Ana doang Nah yang gue yang aneh suka dari si Ana tuh kecepatannya ya teman-teman Emang bener-bener mantep 休憩を挟みましょうかそうしてもらえるとアンナはいつもこんなことをはい他にも基本の型とか素振りとかおお、ラジオ i n latihan kalau si a n 父に教わったんです。ゆくゆくは私が父の道場を継がないといけませんから。そうだったんだ。でもそれならどうしてこの学園に？ 迷いがあったんです生まれてからずっと剣を振り続けてきてもちろん嫌ではないんですけど何の選択肢もないまま剣の道を受け入れてしまっていいのとそんな時ちょうどこの学園から声をかけられたんですよ父にはすごく反対されましたけど無理やり入学しちゃいました 今はどっちが好き剣術と錬金術とうーんまだわからないです今はまだ剣術の方が好きかもしれませんそっかでもせっかくの学園生活ですし卒業するまで考えてみます3年間なんてあっという間ですしさてそろそろ稽古の続きをしましょうか Oh dilanjut lagi Kita lanjut lagi teman-teman ya di sini Oke memo update di sini memonya harus apa Start practicing defeat all monster Oh all monster di sini Oh ngalahin semua monster yang ada di sini ya teman-teman Oke deh nggak apa-apa Eh lihat dulu dong cuma 400 Ya wes, pakai rising aja. Gak mati. Oke, okay, kita ngalahin semua monster yang ada di sini. Oke. Okay. Langsung aja. Di sini yang Oh ini belum belum ada yang lihat ya. Wes 300 400 semua 51 gede juga. Oke. Okay. Oke okay, langsung dead blow sini ada helm tuh ada tornado cure ya pakai yang 25 aja ya jangan dulu pakai yang 3 oke langsung nah saya chill chaos Oh mati, langsung mati. Mantep. 300. Oke. Okay. Latihan terus, teman-teman. <laughs> ぜアンナあはいそうですねお疲れ様でしたどうしたのぼーっとしていえ正直なところ先輩が最後までついてこれるとは思ってなかったので本当に普段は訓練とかしてないんですかもう jarang l a し i h 本当だよ今日だってギリギリだったし これから授業かと思うと気が重いよ訓練を積んでるわけでもないのに私の稽古についてくれるなんてこんなけさな体つきなのに salah paham lagi ya 先輩はすごい才能な持ち主 ya mungkin karena si pen itu memang berbakat lihat Gak latihan Jarang latihan 私は何を考えて修行中の身でありながら人を育てたいなどとでも私の手で最強の剣士が生まれるかもしれないそして先輩は私のことを師匠とああ私はどうすればじゃあそろそろ戻ろうか ねあな何大声出してよろしかったらまた朝稽古に付き合っていただけませんかええー、毎朝じゃなければ本当ですかうんでも邪魔じゃないかな邪魔だなんてそんなそれじゃあ約束ですよ 破ったりしたら大丈夫ちゃんと覚えておくからよかったそれじゃ行きましょうなんだろうあのやる気は <laughs> なんだか嫌な予感がする Oke、okay, jadi janji ya di sini janji latihan gitu 完成したよほい出来上がりこれ作っておいたわよ見ろ上々の出来だろう 頼まれていたものできてるぞ調合済ませておきましたどうぞこれを Oke teman-teman kita udah masuk lagi ke bagian event dan ini nggak tahu ada event apa ya teman-teman kita cek aja langsung Oke okay. kalau nggak salah sih event UFO kali ya では課題も終わりましたので自由研究の内容を決めたいと思います提案のある方はどうぞはいはいいろんなお薬を作りたいです肌が緑色とか紫色になる薬とそんな薬作ってどうすんのよフィロ作り方はわかるの うでも大丈夫みんなで頑張れば <laughs> 現実的ではないなうんそういうロクシス君はいくつか論文をまとめてみたこれをそのまま提出しようと思っているんだが i t <laughs> それじゃロクシス一人の手柄になっちゃうじゃん <laughs> 反対するからには 何か意見があるんだろうなええー、っとそこら辺の段ボールでロボットでも作ればいいんじゃない <laughs> 今時子供でも作りませんよ私はねみんなでお芝居をすればいいと思うの。 <laughs> それじゃ自由研究じゃなくて学芸会じゃないはあまとまりませんねまったく研究だの何か作ろうだのだからお前たちはダメなのだ <laughs> 何を偉そうにそういう軍んちゃんはいいアイディアあるの無論だ手間も時間もかからず ものによっては評価も悪くない自由研究それはズバリ遺跡の発掘だ遺跡ですかマナ遺跡の奥地に旧錬金術時代の遺跡があろうそこをひたすら掘る確かに見つかれば一瞬で終わるけどですが 確かその遺跡は3年生からでないと探索を許可されないのではいや、セニョラ3年生ならここにいるではないかえむーちゃん進級してたの残念だわグンナル君はずっと卒業できないと思ってたのにえい俺様の学年などどうでもいいそれよりさっさと準備をせんか

Oh, si ini, si Tony. 面白そうなことを考えているじゃないか。Oke, Oke, sekarang kita bisa pergi ke mana Ruins ke interior hike. Oke, kita langsung aja mungkin sampai sini dulu ya, teman-teman. Kita save dulu aja. Makasih ini buat yang pada yang nonton ya, yang udah setia nonton di sini. Mohon maaf kalau misalkan ngebosenin ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa menikmati dan ini yang subtitlenya menghibur lah ya teman-teman. Mungkin dari sampai sini aja dari untuk part ke-26. Terima kasih, thanks for watching. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian mendukung channel ini agar terus berkarya, silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video. Thanks for watching.